Kaya किल्ल्याचं नाव आहे सर सिंधुदुर्ग सिंधू म्हणजे समुद्र आणि दुर्ग म्हणजे समुद्रामध्ये बांधलेला किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्याला सिंधुदुर्गाचं नाव दिलेलं आहे किल्ला बांधायच्या अगोदर इथे खडकाचं बेट होतं आणि हे बेट कुर्ट नावानं ओळखलं जायचं कुर्टे आयले म्हणजे हे दगडाचं बेट होतं रॉकी आयले या बेटावर शिवाजी महाराजांनी पंचवीस नोव्हेंबर सोळाशे चौसष्ट ला किल्ल्याची पायाभरणी केली आणि एकोणतीस मार्च सोळाशे सदुसष्ट ला हा किल्ला बांध पूर्ण केला टोटल हा किल्ला किल्ला बांधायला शिवाजी महाराजांना तीन वर्ष लागली होती किल्ला बांधायला तीन हजार हुशार कारागीर त्यावेळी मागवण्यात आले होते त्यामध्ये फातरवड सोनार गवंडी अशी माणसं दिवस रात्र काम करायची ज्यावेळी समुद्राला पाणी कमी व्हायचं त्यावेळी किल्ल्याची तडभिंत बांधली जायची समुद्रामध्ये आणि समुद्राचं पाणी वाढायचं हायटाईट लोट आहे हायटाईटला आतलं कन्स्ट्रक्शन केलं जायचं आतलं बांधकाम असं दिवस रात्र काम त्यावेळी मजुरांनी केलं आणि तीन वर्षामध्ये हा किल्ला पूर्ण केला हा पूर्ण किल्ला बांधायला शिवाजी महाराजांना खर्च आला होता सुमारे एक होऊन सुवर्ण मुद्रा त्या काळात शिवाजी महाराजांकडे तेवढं सोनं नव्हतं किंवा तेवढं धन नव्हतं त्यासाठी शिवाजी महाराजांनी सुरतेवर छापा टाकला होता गुजरातमध्ये सुरत शहर मुघलांच्या ताब्यात होतं सुरतची बाजारपेठामध्ये छापा टाकण्यात आला जे सोनं मिळालं धन मिळालं त्यातून हा सिंधुदुर्ग किल्ला शिवाजी महाराजांनी बांधला होता हा किल्ला त्यांनी नेव्हीसाठी तयार केला होता बनवला गेला या किल्ल्याच्या अगोदर त्यांनी रा जंजिरावर हल्ला केला होता मुरुड जंजिरा असा किल्ला आहे पाण्याचा पण तो सिद्धी जोहरचा होता जंजिरा जिंकता आला नव्हता शिवाजी महाराजांना त्यानंतर त्यांनी कोकणामध्ये येऊन हा बांधलेला सिंधुदुर्ग हा पहिला त्यांचा जलदुर्ग जेवढे किल्ले समुद्रामध्ये बांधले गेले त्यांना दुर्ग म्हटलं गेलं विजयदुर्ग सुवर्णदुर्ग सिंधुदुर्ग हे पाण्यातले किल्ले दुर्ग जे किल्ले डोंगरावर बनवले गेले त्यांना गड म्हटलेले आहे रायगड प्रतापगड सिंहगड हे गड आणि जे जमिनीवर बनवले जातात त्यांना भुईकोट म्हटलं जातात उदाहरणार्थ दौलताबादचा किल्ला किंवा शनिवारवाडा वगैरे तुम्ही बघितलं तसे किल्ले जमिनीवर जे बनवले जातात असे टोटल मिळून तीनशे त्र्याहत्तर किल्ले त्यातला समुद्रातला हा पहिला किल्ला शिवाजी महाराजांचा आता आपण किल्ल्याच्या मेन गेट पाशी उभे आहोत संपूर्ण किल्ल्याला मुख्य प्रवेशद्वार एकच आहे हे म्हणजे तुम्ही समोर बघता येते पण मुख्य प्रवेशद्वार तुम्हाला येताना बाहेरून दिसत नाही किंवा ओळखता येत नाही त्याचं कारण मध्ये ठेवलेला आडवा शत्रूंना बाहेरून किल्ल्याचा दरवाजा ओळखता येऊ नये आणि शत्रूने केलेला तोफेचा थेट मारा दरवाजावर पोहोचू नये म्हणून दरवाजा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ह्यामध्ये बुरुज बांधण्यात आला होता त्या बुरुजाला नाव होतं गौमुखी बुरुज गौमुखी बुरुज आतमध्ये येण्यासाठी बघा रस्त्याला वळण दिलेलं आहे पूर्वीच्या काळामध्ये शत्रू हत्ती आणि लाकडाच्या ओणक्यांचा वापर करायचा पण समुद्रातून हत्ती आणणं त्यावेळी कठीण असायचं कारण पाणी असल्यामुळे त्यावेळी मोठ्या जहाजांचा वापर केला जाता मोठ्या जहाजातून जर शत्रूने हत्ती आणला तर हत्तीची धावण्याची गती हे कमी व्हावी म्हणून त्या रस्त्याला टर्न दिलेला आहे दुसरी गोष्ट हत्ती नसेल तर लाकडाचे ओणके वापरायचे एक ओणका पकडायला माणसं भरपूर लागायचे आणि धावायला स्पीड लागायचा पण रस्ता सरळ असेल तरच ते लाकडाचा ओणका स्पीडमध्ये घेऊन यायचे पण रस्त्याला टर्न आल्यामुळे त्यांना लाकडाचा ओणका वळवायला मिळायचा वरती तीन बोल ठेवलेली आहे या मुलातून काय केलं जातं शिवाजी महाराजांचे मावळे जर गरम तेल अंगावर पडल्यावर काय होत असेल माणसांचं उखळलेलं गरम तेल आपण सध्या साधं आपण गरम पाण्यामध्ये हात बुडवला तरी आपला म्हणजे आपण भासतो चांगलं पण गरम तेलाचे गरम तेलाने त्यांना भाजून ठार करण्याचा पण प्रयत्न केला जायचा आता त्यावेळी शत्रू एवढा चालक असायचा की तो नांगर आणून रस्ते बांधून वरती टाकायचा आणि ह्या भिंतींवर शत्रूंचे सैनिक वरती चढायचे दोरखंडाला पकडून आणि त्यासाठी गरम तेल आणि गरम पाण्याचे म्हणजे इथून सुद्धा गरम तेल टाकलं जायचं किल्ल्याच्या दरवाज्याला आता साडेतीनशे वर्ष झालेली आहे हा सागाच्या लाकडापासून दरवाजा बनवण्यात आला होता त्या काळामध्ये सूर्यास्ताला बंद केलं जायचं सकाळी सूर्योदयाला उघडल्या जातात ही प्रथा आज पण या किल्ल्यामध्ये चालू आहे किल्ल्याचा हा दरवाजा बंद होतो रोज संध्याकाळी सातला आणि सकाळी सहाला उघडला जातो पण समजा एखादा पर्यटक आतमध्ये अडकला असेल तर त्याला बाहेर कसं काढायचं किंवा आतला माणूस बाहेर अडकला असेल त्याला आतमध्ये कसं सोडायचं त्यासाठी छोटा दरवाजा वापरला जातो त्याला मराठीमध्ये दिंडी दरवाजा म्हणतात शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुद्धा त्या दरवाजाचा वापर होत असे दरवाजाला पूर्वी भाल्यासारखी खिळे होते म्हणजे समजा शत्रूंनी हत्ती आणलाच आणि वापर जर केला तर हत्तीला जखमी करण्यासाठी खिळे ठेवले गेले होते नंतर ते काढले गेले गंजले वगैरे पण दरवाजा तोच राहिला दरवाजा टिकला कारण ह्या दरवाज्यात कधी हल्ले झाले नाहीत हत्तीचा वापर होऊ शकत होता पण शत्रूंनी ती हत्ती कधी आणलाच नाही पण महाराजांनी भविष्याचा विचार करून ह्या सगळ्या प्लॅनिंग करून ठेवलं आता तुमच्या पाठीमागे बाग एक मंदिर दिसते मंदिर नवीन आहे पण आपली मूर्ती शिवाजी महाराजांच्या काळातली आहे शिवकाली ह्याला दक्षिणमुखी मारुती म्हणतात शिवाजी महाराजांनी मारुतीच्या लढायला बाहेर पडेल त्यांना मारुतीचं दर्शन सहज झालं पाहिजे आणि त्यांना लढण्यासाठी स्फूर्ती आणि बळ मिळावं म्हणून त्यांनी दरवाजेच्या समोर मारुतीची स्थापना केली होती नाही ते मारुतीचं मंदिर ते आतमध्ये अठ्ठेचाळीस एकरमध्ये कुठे पण स्थापन करू शकतो लक्षाला म्हणते त्याला कारण आहे वरती बघा एक काळ्या दगडाची इमारत दिसते दिसली तुम्हाला काळ्या दगडाची ही ना इमारत होती नागारखाना नगरखाना म्हणजे काय आतमध्ये एक मोठा नगारा असायचा समजा बाहेरून सैन्य येऊ लागलं हे दिसते वरून मावळ्याना तर मावळे नगारा वाजवायला सुरुवात करायची ट्रक वरती नगारा वाजला की किल्ल्याचं सगळं सैन्य सावध होत असे त्या काळामध्ये आता ज्यावेळी सैनिक लढाईसाठी बाहेर पडायचे रस्त्याला बघा टाण उजव्या बाजून दिलं हे उजव्या का दिलंय शिवाजी महाराज त्याला पण कारण आपण बघा माणसं जास्त उजवी असतो क्वचित आपल्यामध्ये शंभरातला एखादा माणूस एका दुसरा म्हणून डावकर असतो व्यक्ती असतो शिवाजी महाराजांचं सैन्य कमी असायचं किल्ल्यामध्ये शत्रूंपेक्षा शत्रूंचं हजारोनी असायचं सैनिक कमी असले पण ते बाहेर कसे पडायचे उजव्या हातामध्ये तलवार घेऊन आणि त्यांना तलवार फिरवायला जागा मिळावी स्पेस मिळावी म्हणून ते टर्न उजव्या बाजूने ते स्पेस मिळतो बघा तलवार फिरवायला शत्रूंची माणसं भरपूर बाहेर असली पण ते येताना त्यांच्या आपण हातामध्ये उजव्या हातात तलवारी असायच्या आणि त्यांच्या सगळ्या तलवारी बुरजवळ भटकायच्या लक्षात तुम्हाला आतमध्ये येण्यासाठी बघा स्पेस कमी ठेवला आणि ते स्पेस जास्त ठेवलं त्याला कारण कळलं ना तुम्हाला हो. शत्रूंच्या तलवारी भिंतीवर अडकल्या की तोपर्यंत शिवाजी महाराजांचा मावळा वार करून त्यांच्या माना धडापासून वेगळ्या करायला